Have you ever wondered how people in rural communities, especially businessmen, can advertise where people cannot read and write? Well, today I would like to show you how they do it. Okay. batizwa white ulinga mutayisa akiriko sabura lola boroberi babi tulika babuli kuwalako bana lojeti wesi longuwa yacho eraziza ekifo kyekumana oteri oteri shodo my brother lojeti wesi Sugar, sugar, give me the two dollars. It's like two liters cooking oil. You know, she took 399 for the Kangana Shekari. Hiyo nyama, chini nyama special. chiti nyama yemhando pamusoro special chicken izvi ndozvatinoita zvakasiyana-siyana mumashops medu matinenge tahaiwa tinoenda nezviri pashop iyoyo nyange mungatihaya kumuchato nyange ngatihaya kupi The ball! mashops akasiyana siyana saka gurupu redu isusu tohaiwa mumashops toenda kumashops chero kumabhawa wamanight club sekusa 2019 tiri kushumba hotel ndiri nevasikana nevasikana zvekare vandinavo vanotaura I said, show them. Your wife can let you Papuda. Okay.